An dësem Video weisen ech iech elo wéi ee kann de Quiz deen ee fäerdeg erstallt huet engem Schüler weiderschécken. Dat heescht mir starten erëm eng Kéier eise Quiz dee mer preparéiert hunn. Mir ginn erëm op Play. Awer dës Kéier huele mer net de Live Modus, well dat ass jo bei Schoul Doheem net onbedéngt méiglech oder héchstens iwwert Stream oder Zoom. Jo, mir huelen dës Kéier de Create Challenge an elo kann ech aginn bis wéini dass de Schüler dat muss gemaach hunn. Dat heescht, an dësem Fall hätt e bis e Samschden den 28 Mäerz 12 Auer hätt en Zäit. Den Timer ass un. Hei ass, wann d'Froe sollen duerchernee kommen per Zoufall, dat loosse mer aus an da maache mer create. Sou, an da kréie mer hei entweder de Link, deen ech dem Schüler ka mailen. Oder an den Teams setzen oder mir ginn him de Pincode. Ech maan elo mol dat hei, ech kopéieren de Link an ech ging dee elo mol einfach an e Mail setzen fir dem Schüler dat ze mailen.